pull up. Get 直播要用力闪闪亮，睁大你那淘气的小眼睛，就算信号太差也尽力闪闪亮，亮到全世界都为我鼓掌。 De peixe, mas quero que aguente meu sentadão.

笑话，但是一定让你非常惊讶。有库存的零食，我解锁。 Yes. 面对疾风吧！Oh no！哎呦我的妈！

어디야 밥은 잘자 baby 자기 여보 보고 싶어 山河。